Console. Arrête. Profite encore de ton moment de bonheur. Remplacer. Profite encore de ton moment de bonheur. T'as encore 13 minutes et 27 secondes à disposition pour ton bonheur. Non, Salut